සුභම සුබ දවසක් stylecode.ml කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයා කොහොමද අයිටම් එකක් පර්චේස් කරගන්නේ. හරි. අපි දැන් අයිටම් අපි ඕඩර් කරන ඕඩර් එක කොහොමද ගෙන්න ගන්නේ ගෙදරටම stylecode.ml කියන එකේ. අපි මෙහෙම සර්ච් කරලා බලමු style style code dot .ml හරි මම මේ විදිහට stylecode.ml කියලා සර්ච් කරගන්න සර්ච් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට stylecode.ml කියන වෙබ්සයිට් එකට යනවා. මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට bangles එතකොට rings watch කියන මේ තුනෙන්ම අපිට මෙහෙම item බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මම දැන් වොච් එතකොට බැංගල්ස් එතකොට සිල්වර් රින්ග්ස් එතකොට දැන් මම මේ වොච් කියන එක ක්ලික් කරගෙන මට අවශ්‍ය මෙන්න මේ වොච් එක මේ ගෝල්ඩ් ප්ලේටඩ් වොච් එක ස්පීඩ් කියන ප්‍රොඩක්ට් එක මට අවශ්‍යයි මම ඒක ඇඩ් කාඩ් දෙනවා ඇඩ් කාඩ් දීලා මට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇත්තටම ෆොටෝස් වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක මේක එන්නේ ස්පීඩ් කියන බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකකින්. හරි. අපි දැන් මේක කෑෂ් අවුට් කරගන්න තමයි යන්නේ. කෑෂ් අවුට් දෙනවා. Check out. චෙක් අවුට් දීලා අපි හරියට මෙන්න මේ ටික පුරව ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේන ඇති මෙතන shipping fee එකක් විදියට දිනම් 10ක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒක නැති කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම කියලා දෙන්න. එතකොට delivery free. මෙතන cash on delivery ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ නම කමල් එතකොට මෙහෙම ඔයා කැමති මේකක් දෙන්න ෆෝන් නම්බර් එකක් දෙන්න. අපේ වැඩ කරන ෆෝන් නම්බර් එක. එතකොට පාස්කෝඩ් එක විදිහට UAE වල ඔයා යූස් කරන්න 05 ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් ඔහොම දාගන්න මොන හරි ටිකක් ඉතින් දාලා මෙතන ඔය අනිවාර්යයෙන්ම ඩුබායි කියලා දෙන්න. කන්ට්‍රි එක ඩුබායි කියලා දෙන්න. දීලා මෙතන මෙන්න මේ කෝඩ් එක ගහලා එවුවොත් තමයි ඔයාලට ඩිලිවරි charge එක ෆ්‍රී ෆ්‍රී හම්බෙන්නේ. R DB කියලා ටයිප් කරලා එවන්න RDB කියන කෝඩ් එක ටයිප් කරලා ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක මොම් කරලා ප්ලේස් ඕඩර් දෙන්න කන්ෆර්ම් ප්ලේස් ඕඩර් හරි ඔයාගේ දැන් ඩිලිවර් එක සක්සස්ෆුල් ඔයාලා මෙතන ටෝටලි එක පෙන්නනවා AD AED 130යි කියලා බය වෙන්න එපා මේ ටෝටලි එක ඔයා අර කෝඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම යූස් කරා නම් අඩු වෙනවාමයි. හරි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට මම ෆිල් කරගත්තා. දැන් මේක ඔයා මේ විදිහට print එකක් ගන්න. මොකද ඔයාට මේක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන හින්දා. මේ විදිහට print එකක් කොහොම ඔයා කොහෙට හරි save කරලා තියාගන්න. හරි. ඔන්න ඔහම තමයි යාළුවනේ ස්ටයිල් කෝඩ් එකෙන් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම අයිටම් එකක් ගන්න ඕඩර් එක දාගන්නේ. ඉතින් ඔයා කැමති නම් මේ ඕඩර් එක මේ විදියට දාගන්න සහ මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටයිල් කෝඩ් එකෙන් අයිටම් එකක් ඕඩර් කරන්න මේක ශ්‍රී ලංකන් වෙබ්සයිට් එකක් සහ ලංකාවේ හදපු වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේකේ තව විස්තර වාට දැනගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. thank you එහෙනම් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට අපි ඕඩර් එකක් පේස් කරලා කොහොමද ඕඩර් එකක් ගන්න කියලා අපි දැන් බැලුවා. හරි. ඔන්න ඔහම තමයි ඕඩර් එකක්